Dziękuję bardzo za to piękne wprowadzenie. Słuchajcie, kochani, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Wami spędzić ten czas, Wam usłużyć i może mm, parę słów faktycznie na początek, żeby się przedstawić. Y, urodziłem się w rodzinie ateistycznej. I w, moja siostra, którą niektórzy tutaj znają, Anna Białęcka-Plute, w wieku młodzieńczym, po różnych zawirowaniach młodzieńczych, odkryła Zbawiciela, poznała Zbawiciela i nas to bardzo zaszokowało, bo była siostrą normalną i stała się siostrą dziwaczną. Tak to widziałem na początku, ale Duch Święty pracował, pracował, aż w końcu i, moi, i nasi rodzice, i ja przyszliśmy do Niego. I słuchajcie, jeżeli macie w rodzinie, w rodzinach kogoś, kto wydaje się, że nie chce słyszeć o Panu, jeżeli może macie dzieci, które które wydaje się, że odeszły, to słuchajcie, co zostało zasiane, to nie zostanie stracone. I nasza modlitwa sprawiedliwego ma wielką skuteczność. Także, wsta- także trwajmy, trwajcie w modlitwie. Parę słów na temat e, tego, dlaczego w ogóle tutaj jestem z wami, skąd ta służba, bo tutaj powiedział Krzyś, że, że mieszkam w Paryżu, teraz jestem faktycznie w takiej podróży i tutaj usługuję w, w różnych zborach jeszcze do, Y, do Krakowa, aż przez różne miejsca. Y, będę przejeżdżał i do Krakowa, potem do Warszawy i z powrotem. Y, otóż rzecz wygląda w ten sposób. Mieszkam we Francji od 35 lat, właściwie mieszkamy z żoną, mamy dwójkę dzieci, syn teraz jest w Polsce, córka w Londynie, niedawno wzięła ślub. I jestem w ogóle ze zboru baptystów w Paryżu od 25 lat, mniej więcej jestem członkiem jednego ze zborów baptystycznych, ale trzy lata temu jakaś nastąpiła pewna zmiana w moim życiu, bo już jak byłem młodym człowiekiem, to nauczyłem się grać na gitarze sam właściwie i tym mnie ciągnęło do układania muzyki, do pisania tekstów własnych. Byłem wtedy jeszcze niewierzący i to się potem urwało, nawróciłem się, potem zacząłem z Boże usługiwać w grupie uwielbieniowej, tam aranżacje pewne robić, drugie głosy do, do pieśni, ale mm, trzy lata temu odczułem potrzebę, nagle, zaczę, nagle zacząłem, odczułem potrzebę e, pisania, komponowania i bardzo szybko w ogóle e, wyszła ta moja pierwsza płyta Równanie Życia, którą niektórzy z was już nawet mają. To I na tej płycie nagrałem e, w większości piosenki chrześcijańskie, to znaczy nie są to koniecznie fragmenty biblijne, ale jest tam zawsze puenta chrześcijańska, jest to taka, można powiedzieć, preewangelizacja i to wzbudza potem ciekawe rozmowy. Natomiast od e, półtora roku zacząłem nowy projekt. Jest to Biblia Hebrajska i właśnie to chciałem wam przedstawić. To będzie treścią mojej, mojej usługi dzisiejszej. Jest to Biblia Hebrajska śpiewana. To znaczy, zacząłem, nauczyłem się hebrajskiego i z gwoli sprawiedliwości muszę przyznać, że to najpierw moja żona się go nauczyła. Ja jej troszkę pozazdrościłem, zwłaszcza pismo było ciężkie, ale gdy już przezwyciężyłem tę barierę pisma, to już poszło faktycznie z górki, jak to się mówi. I czytając, lektura Biblii w oryginale mnie jakoś zainspirowała bardzo muzycznie. I zacząłem układać muzykę żydowską, trochę czasami słowiańską, ale w dużej mierze żydowską, w której jestem skąpany od, od, od wielu lat. Śpiewam zresztą w trzech chórach hebrajskich też w Paryżu. Y, I i stąd właściwie muszę wam powiedzieć, że jest dla mnie to dzień ważny, bo jesteście pierwszym zborem, w którym mogę zaoferować nowiutką płytę pod tytułem Jadati, czyli zrozumiałem, można tak to przetłumaczyć najprościej. Zaraz zresztą wrócę do, wrócę do tego, skąd ten, ten tytuł. Pierwsza pieśń, którą, e, którą chciałem się z wami podzielić, nazywa się Lolanu po hebrajsku, imieniu swemu oddaj chwałę. Jest to początek psalmu 115, pierwszy, drugi i trzeci werset. I zanim ją zaśpiewam, króciutkie świadectwo o tym, co przeżyłem mając 14 lat. Jak zrozumieliście pewnie z mojego świadectwa, mając 14 lat byłem zupełnie niewierzący. Otóż rodzice posłali mnie na obóz z klubu inteligencji katolickiej i prowadził to bardzo mądry katolicki ksiądz. W związku z tym byłem niejako troszkę zmuszony do pójścia na mszę integracyjną przed wyjazdem na obóz. I zaskoczyło mnie kazanie tego, tego księdza. Zaznaczyło, bo było bardzo krótkie, i bardzo treściwe. I myśl, główna myśl była zasadnicza. Słuchajcie, powiedział ten ksiądz, macie dwie możliwości. Albo służyć Bogu, albo służyć sobie. Wszelkie pośrednie formy do, do niczego nie doprowadzą. I w tym duchu chciałbym, żeby, chciałbym zaśpiewać wam właśnie tę, tę pieśń o tym, żeby, żebyśmy wszystko, co, we wszystkim, co robili, żebyśmy, żeby Bóg miał z tego chwałę. Nie my, tylko Bóg. Nie nam, Panie, nie nam, tylko swojemu świętego, świętemu imieniu oddaj chwały. Nie, niekoniecznie jest to dla nas naturalne, bo każdy z nas ma swoje ego, prawda, które może przeszkadzać. Zresztą jeszcze wrócimy do tego w dalszym ciągu. Na razie ta w imieniu swemu oddaj chwałę. Lolanu Adonai, Lolanu כי לשמך תן כבוד, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן kawod. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należno jest, Tobie nie nam, imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należno, nie nam, by nie szydzili już nasi wrogowie, gdzież to się podział wasz Bóg. naszym ojcem, tyś królem niebios. Spełni się twój każdy plan, imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należno jest, Tobie nie nam, imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należno, nie nam. Lolanu Adonai, Lolanu. כי לשמך תן כבוד לא לנו אדוני לא לנו כי לשמך תן כבוד למה יאמרו הגויים אייך נא אלוהיכם ואלוהינו בשמיים כל אשר חפץ עשה לא לנו אדוני לא לנו כי לשמחה תן כבוד לא לנו אדוני לא לנו qu'il Que toute la gloire éternelle te revienne à toi Seigneur et non pas à nous Que toute la gloire te revienne à toi Seigneur, non pas à nous Ne permets pas que disent les nations Où est les dieux d'Israël toi notre Père, toi qui es dans le ciel, tu accomplis tous tes projets, que toute la gloire éternelle te revienne. À toi Seigneur et non pas à nous, que toute la gloire te revienne. À toi Seigneur, non pas à nous. imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należne jest, Tobie nie nam, imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należno, nie nam By nie szydzili już pośród narodów Gdzie znów się ukrył ich Bóg Tyś naszym ojcem, tyś królem niebios Spełni się Twój każdy plan Imieniu swemu oddaj chwałę Tobie należno jest, Tobie nie nam Imieniu swemu oddaj chwałę Tobie należno, nie nam Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, Tobie dziś oddam cześć. Alchazdeka, Aramiteka, Leszimcha tenka wod, Alchazdecha, Aramiteka, Leszimcha tenka wod. Wasz, wasz pastor, zanim się to zaczęło, spytał z nadzieją, czy, to, czy czasami też coś zaśpiewam po francusku. Otóż tak, czasami właśnie taki refren mi przychodzi na myśl po francusku, bo nie wiem, czy chyba nie powiedziałem, że to wszystko, co układam po hebrajsku, adaptuję też, mam to w trzech wersjach wszystko, w wersji polskiej, w wersji francuskiej. No ale dzisiaj oczywiście będzie przeważał polski, to jest naturalne. E, druga pieśń to jest psalm 116, praktycznie cały psalm 116. Zwróćcie uwagę, jak wiele tekstów w Starym Przymierzu, Stare Przymierze nazywa się Tanach w ogóle po hebrajsku, e, i to jest inna sprawa. Jak wiele w Starym Przymierzu tekstów e, nadaje się do ewangelizacji. Zobaczcie, tutaj psalmista o czym on pisze. On pisze o tym, że był na samym dnie, że nie miał żadnej nadziei, że śmierć tylko czekała go. Nie wiemy w jakiej był sytuacji dokładnie, ale zawołał do Pana, żeby go uratował. Pan go wywyższył, Pan go wyzwolił. I teraz ten psalmista tylko chce śpiewać na, na chwałę Pana. I wiem, że jest to doświadczenie wielu spośród nas, spośród Was. Jeżeli, jeżeli są tutaj osoby, które nie spotkały e, naszego Boga osobiście, to słuchajcie, naprawdę wierzę, że, że Pan już może puka do waszych serc i że Pan do was przemówi i że wasze życie zmieni się o 180 stopni. Aha, w tym. אהבתי כי ישמע אדוני, ישמע את קולי תחנוני, אהבתי כי חיטוס נוני, ובימי ובימי אקרא. עפפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא. ובשם אדוני אקרא, ובשם אדוני אקרא, ענה אדוני מלת נפשי, חנון אדוני וצדיק ואלוהינו מרחם שומר פתעים אדוני דלותי ולי יחושיע שובי נפשי למנוחי כי אדוני גמר עליי. Nasz Bóg wołanie każdy słyszy me. Wsłuchuje się błagania moje Pan Z opresji On ocali zawsze mnie Na ustach Jego imię mam co dnia Podstępna tam czyhała na mnie śmierć Myślałem, że już koniec nadszedł mój Ciemności zewsząd otoczyły mnie pomocy znikąd nie uświadczę tu. Lecz zawołałem ratuj, ratuj mnie, wydostać możesz stąd mnie tylko ty. Współczucia pełen Pan mój zawsze jest i niezrównany w miłosierdziu swym. Dziś duszy wiernie strzeże mojej Pan, podźwignął On mnie, kiedym opadł z sił i słudze odpoczynek swemu dał. On dziś okazał wielką dobroć mi. Od śmierci chroni mnie Zbawiciel mój, On z oczu moich otarł wszystkie łzy. Na ziemi wśród żyjących chodzę znów, Mój Pan toruje wszędzie drogę mi za łaskę, która tak otacza mnie. Cóż w zamian mogę Stwórcy memu dać? Zbawienia chyba kielich tylko wznieść i śpiewać, aby cały znał go świat. Nasz Bóg wołanie każdy słyszy me. Wsłuchuje się błagania moje Pan Z opresji on ocali zawsze mnie na ustach Jego imię mam co dnia. Więc spełnić moje śluby nadszedł czas, gdy lud Twój na dziedzińcu zbierze się. W przybytku Twoim ten kolejny raz, w najukochańszym Jeruzalem. אכב די כי אישמה האדוני, אישמה את קולי תחנוני, אכב די כי חיטא אוסנולי, אובי ימי אובי ימי אקראי. Słuchajcie, jeszcze mam tutaj taką niedawną rzecz, to jest psalm 130 akurat, polski tytuł. Byłem już na dnie, to jest krótki psalm, więc myślę, że może poprzednim tylko część była po hebrajsku, a tutaj będzie to na przemian po hebrajsku i mm, po polsku. ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמחה וקולי תחיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמוריה אדוני מי יעמוד כי עמך חסדיך למען תברא, כי עמך חסדיך למען תברא. כי עמך חסדיך למען תברא, כי עמך חסדיך למען תברא. Byłem już na dnie, kiedy pomyślałem, że jest w niebie ktoś, kto usłyszy, gdy zawołam, kogo prośby me poruszą, kto widzi rozpacz moją i wszystkie łzy. Tyle mam na sumieniu win, szczęście, że Bóg wybaczył mi dziś wszak, liczył on myśli i czyny złe. Nikt nie zostałby przy życiu, skończył marnie by człek. Każdy, kto bojaźń ma w sercu i skruchę zna, ten nie pójdzie na zatracenie, wiecznie będzie on żył. קיוויתי אדוני, אדוני קיוותה נפשי, ולדברו חוכרתי, חוכרתי נפשי לה לאדוני, משומרים לבוקר, משומרים. יחל ישראל לאדוני, Yachel Israel l'Adonai, Kim Adonai chachesed. הוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו, הוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. הוא יפדה את ישראל mכל עוונותיו, הוא יפדה את ישראל מכל עוונותיw. Bóg nadzieją mą, wiem, że On ocali mnie. Święte prawo Jego miej, w sercu miej, bo to więcej niż poranek, na który z wiarą czeka nocna straż. Może dziś ufny być mój ród, bo łaski swej nie szczędzi nam Bóg. Gdyby wszak liczył on myśli i czyny złe, nikt nie zostałby przy życiu, skończył marnie by lud. Zmazał on winy z nas, będzie żył Izrael, bo nasz wielki odkupiciel wziął na siebie nasz grzech. On wziął na siebie nasz grzech, on wziął na siebie grzech. I muszę wam odbiegać, że tutaj tekst, końcówka polska niewiele odbiega od końcówki hebrajskiej. Hui wdejet Israel Mikola Wonotaw, to znaczy, że on uwolni albo uwolnił Izraela od wszystkich jego grzechów. Czyli od tego do naszego Zbawiciela już bardzo niedaleko. I naprawdę módlmy się, tutaj już Krzyś o tym wspomniał, módlmy się o Izrael, żeby, żeby Pan otworzył wielu synom Izraela oczy na, na to wszystko, na to całe objawienie, na, na tego, który tam, o którym jest mowa od, od samego początku. Zresztą jeszcze wrócimy do, do tego, a na razie, na razie chciałem się podzielić e, pieśnią, właśnie tytułową pieśnią Jadati, tytułowa pieśń tej, tej mojej nowej płyty, polski tytuł Teraz wiem. I słuchajcie, to jest końcówka z Hioba, to jest Księga Hioba 42, od pierwszego do szóstego wersetu. I takie może krótkie wprowadzenie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, że Hiob był człowiekiem bardzo pobożnym. I nawet bardziej pobożnym niż ludzie jego pokolenia. Dlaczego tak, tak uważam? Dlatego, że jak zauważyliście może na początku, on składał ofiary prewencyjne do swojej dzieci, na wypadek, gdyby któreś z dzieci coś przeskrobało. I w pewnym momencie, mimo tej całej jego pobożności, nagle w jego życiu wszystko zaczęło być nie tak, zaczął mieć straszne przejścia, straszne doświadczenia. Pamiętacie, stracił dzieci, stracił cały, cały majątek, potem się ciężko rozchorował, musiał być żyć z dala od, od swojego społeczeństwa. Job, I Hiob nie rozumie, dlaczego, panie, dlaczego ja jestem pobożnym człowiekiem, sprawiedliwym człowiekiem, dlaczego ty mnie tak doświadczasz. Potem jego przyjaciele zaczynają mu jakoś pocieszać, ale nie bardzo wiedzą, jak to robić, bo oni uważają, że tylko e, że musiał coś, coś, coś złego zrobić, żeby tak się narazić Panu Bogu. Też nie do końca rozumieli, nie do końca potrafili pocieszać w tej sytuacji. To jest wielkie wyzwanie, wiecie, jak, jak pocie, pocieszać ludzi, którzy przechodzą przez ciężkie doświadczenia, przez które myśmy na przykład nigdy nie przechodzili. Jest to E, Pan wymaga, Duch Boży powinien nas prowadzić w ogóle w takich sytuacjach. Krótko mówiąc, tutaj w, przypadku Hioba końcówka nam wiele wyjaśnia, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo Hiob się przyznaje Panu, że w gruncie rzeczy on do tej pory tylko o Bogu słyszał, a teraz on Boga zna. Także potrzeba, było, potrzeba czasami wiele, wielu doświadczeń, żeby, żeby Boga poznać. I czasami, jeżeli dzisiaj byśmy powiedzieli, oczywiście tak żartobliwie, można powiedzieć, że może Hiob się urodził w jakiejś rodzinie baptystycznej, albo zielonoświątkowej, albo ewangelikalnej. Yy, I może się tak zdarzyć faktycznie, że, że słyszeliśmy od Panu bo, o, o, Bogu i swojego Zbawicielu Jezusie od, od dziecka, ale potrzebujemy Go, go poznać i naprawdę. Także módlmy się o dzieci tego zboru, o dzieci, które słyszały, żeby rzeczywiście się zaangażowały, żeby były pewne, że Pana znają osobiście. Teraz wiem. ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה שמענה ואנוכי אדבר אשאלך וחודייני ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה שמענה ואנוכי אדבר אשאלך וחודייני Teraz wiem, że Tyś jest Pan, co każdą moją myśl od początku świata znał. Proszę, wsłuchaj się w mój cichy głos, spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam. Teraz wiem, że Tyś jest Pan Wszechmocny, który myśl każdą moją dobrze zna Proszę wsłuchaj się w mój cichy głos Spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam już tam wykrzywia plan mój, nie znając mnie? Wiem już, że przerastają mnie cuda Twe. Bezrozumnie prawiłem, wszak Ty się zbóg, nie umiałem zgłębić Twych dróg. Teraz wiem, że Tyś jest Pan, co każdą moją myśl od początku świata znał. Proszę, wsłuchaj się w mój cichy głos. Spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam Teraz wiem, że Tyś jest Pan Wszechmocny, który myśli, każdą moją dobrze zna Proszę wsłuchaj się w mój cichy głos Spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam Wcześniej słyszałem tylko o dziełach Twych Dziś przejrzałem, teraz widzę sam wielkość Twą I tak żałuję nieprzemyślanych słów Sypię popiół na głowę swą Teraz wiem, że Tyś jest Pan Co każdą moją myśl od początku świata znał Proszę wsłuchaj się w mój cichy głos Spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam Teraz wiem, że Tyś jest Pan Wszechmocny, który myśl każdą moją dobrze zna Proszę wsłuchaj się w mój cichy głos Spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam No teraz będzie taka Teraz, e, teraz to jest taka pieśń, którą użyłem na podstawie e, pierwszego, pierwszej Księgi Królewskiej w XIX rozdziale. Jest taki, taki fragment, fragment jak to Eliasz wsłuchuje się w głos Pana. Było to tak, że Eliasz popadł biedak w depresję, bo i zresztą, szczerze mówiąc, troszkę mu się nie dziwię, bo służyć Panu, być prorokiem w, ty w tych czasach nie było rzeczą łatwą. Słuchajcie, zabijać proroków, ogromnej ilości proroków Baala, czyli tego fałszywego Boga, to nie była łatwa sprawa. I całe szczęście, że nasza walka dzisiaj jest walką duchową, myślę, prawda? Ale nie zaniedbujmy tej walki duchowej, wiecie, walki w modlitwie. I y, z Eliaszem było tak, i tutaj właśnie myślałem o tym, co Krzyś powiedział we wprowadzeniu. Faktycznie Krzyś się modlił o, o, to, o osobach, które, które mają depresje różne, mają okresy zwątpienia, nawet depresje poważne. Faktycznie nasz Pan daje, daje ukojenie, daje, daje uzdrowienie tak naprawdę. Oczywiście można się leczyć, trzeba się leczyć w niektórych sytuacjach. I musimy się modlić się te osoby, które znamy, które, które się leczą na depresję i nie można ich osądzać absolutnie, byłoby to zasadniczym błędem, gdybyśmy myśleli, że, że one jakoś mają słabą wiarę. To nie jest tak ale to jednak Pan daje uleczenie w ostatecznym, w ostatecznym rozrachunku. I tutaj jest taki jeden z moich ulubionych fragmentów z Biblii. Pod tym kątem dobieram te, te fragmenty, często do których układam mm, muzykę. Bo Eliasz wie, że Pan do niego będzie przemówił, Pan uprzedził go o tym. I on widzi, że jak, jakiś huragan, jakiś porywisty wiatr się, się rozszalał i on widzi, że, że Pana w tym nie ma, a mógłby być. I potem trzęsienie ziemi, czyli też spektakularne coś, też Pana w tym nie ma. Potem ogień, pożar, może w każdym razie jakiś ogień wszędzie się rozpościera i Pana też w tym ogniu nie, nie ma i wreszcie okazuje się, że Pan jest obecny, przyszedł do Eliasza w takim cichutkim wietrzyku, prawda? I myślę, że w naszym życiu też tak może być. Pan nie zawsze przemawia przez spektakularne wydarzenia, chociaż może tak przemawiać oczywiście, ale obyśmy, obyśmy umieli wsłuchać się w ten cichy szept Ducha Bożego, który ma nam nieraz tyle do powiedzenia. Także obyśmy się wsłuchiwali tak jak Eliasz, wzorem Eliasza, w ten, w ten cichy powiew, cichy powiew ducha. E, mówię ci o wietrzyku, bo tam yy, akurat w, gdy mowa wie, o sikim wietrzyku, nie ma słowa ruach, słowa wiatr. Ruach jest przy huraganie, ale mówię o tym dlatego, że po hebrajsku ruach to zna, znaczy też znaczy wiatr albo ducha może oznaczy. Ruach Hakodesh to jest Duch Święty. Także takie gry słów są. Jezus zresztą w, w trzecim e, rozdziale Ewangelii Jana, który, który znacie też, jak Jezus mówi, że wiatr wieje tam, gdzie chce. To jest typowa gra, to jest hebrajska gra, gra, gra słów w ogóle. Także myślę, że to, jest, to są w ogóle ciekawe rzeczy i naprawdę pogłębienie tego naprawdę może wzmocnić naszą, naszą, naszą wiarę, naszą i myślę, że na pewno tutaj studiujecie Stary, Stary i Nowy Testament. Zachęcam naprawdę, żeby, żeby badać, żeby badać to, to wszystko. To jest, to jest kopalnia wiedzy, to są pokłady niesamowite, które są ku naszemu zbudowaniu. Całe pismo, to zresztą Paweł mówi do, te, do Tymoteusza, że całe pismo jest tutaj użyteczne, żeby dla, dla, dla naszego zbudowania, dla naszej wiary. Wechinie do najover. והנה אדוני עובר, אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק חיים, ומשבר סלעים לפני אדוני. לא ברוח Adonai, lo warruach Adonai, Adonai. Dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan. Lecz najpierw się rozszalał w krąg porywisty wiatr. On skały kruszy wokół, góry w strzępy rwie. Pan w tym wichrze porywistym nie skrył się. Wechine Adonai over, Adonai over. ורוח גדולה וחזק מפרק חרים, ואחריך רוח Acharash. Lovarash Adonai, Lovarash Adonai, adonaj. Dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan. Lecz najpierw się rozszalał w krąg porywisty wiatr, a po tym ziemia wnet się zaczęła trzęść. I w trzęsieniu ziemi Pan też nie skrył się. Wychiny Adonai over, Adonai over. ורוח גדולה ואחריך רוח רעש ואחריך רעש אש לא ברש Adonai, לא ברש Adonai, Adonai Dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan Lecz najpierw się rozszalał wiatr i ziemia trzęsła się A po trzęsieniu ziemi wszędzie był ognia blask I w płomieniach twój Pan też nie skrył się Wychiny Jadonaj over ruach dola Achar haruach rahasza har harashe ואחר אשכול דממדה קל שמעתי ועמדתי לפני Adonai Dziś przeszedł moją drogą Pan, moją drogą Pan Lecz najpierw się rozszalał wiatr i ziemia trzęsła się A po trzęsieniu ziemi wszędzie był ognia blask a gdy ogień zgasł, to usłyszałem szept. Stoję dziś przed swym Bogiem i Stworzycielem i w cichy głos mojego Pana się wsłuchać chcę. Stoję dziś przed swym Bogiem i Stworzycielem i w cichy głos mojego Pana się wsłuchać chcę. Teraz pieśń o Nowym Przymierzu. Jest to proroctwo Jeremiasza, Jeremiasz 31, od 31 do 37 wersetu. I chciałem zauważyć, że zauważyłem, że czasami w niektórych, e, niektórzy kaznodzieje nawiązują do, do, tej, do tego przymierza, natomiast e, o tym, że prawo będzie takie przymierze, przymierze, że prawo będzie wyryte w sercach synach Izraela, natomiast rzadko słyszę w dalszym ciągu, dalszy ciąg mówię o tym, że nasz Pan obiecuje, że póki niebo będą, będzie istniało i ziemia, to Żydzi będą, Izrael, będą istnieli jako naród, prawda? Już Krzyś o tym wspominał, że nieraz z natury rzeczy jest nam ciężko to zrozumieć, jak to jest, dwa narody wybrane, co to w ogóle ma, ma oznaczać, ale nasz Pan wie, co robi. Nasz Pan czasami może nas, nas zaskakiwać. Osobiście mnie nie zaskakuje wierność naszego Pana. Bo to że, to, że nasz Pan nie odrzucił Izraela, to, to jest, taka, jest, taka jest natura naszego Pana. To, że, to, że Pan nam obiecał, że, że żadne moce ciemności nie przemogą Ducha Bożego w nas, to też jest obietnica, której należy się uchwycić też, bo i myślę, że gdybyśmy wstąpili w to, że nagle Pan mógł, gdybyśmy pomyśleli, że Pan nagle mógł zmienić zdanie na przykład, i stwierdzić, że koniec Izraelem, to właściwie tak mógłby powiedzieć o każdym z nas, właściwie mam Ciebie dosyć, bratku, za dużo nagrzeszyłeś, koniec już i już nie chcę o Tobie słyszeć. Nasz Pan taki nie jest. I całe szczęście. Nowe przymierze. Niedługo przyjdą takie dni, mówi Pan, kiedy z Judą i Izraelem nowy pakt ustanowię, przyjdzie wnet ten czas. Nie jak tamto przymierze, które ustanowiłem z ich ojcami na Synaju, gdy za rękę wziąłem ich, by z Egiptu mogli wyjść, na wolność mogli wyjść przymierze, którego mój naród wszak nie dotrzymał, choć przecież jestem władcą jego, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z Izraelem, gdy nadejdzie wybrany czas. Po tych dniach, które wam tak dłużą się, oświadcza wam to Pan. Moje prawo wtedy będzie w nich zapisane w głębi ich serc. Wówczas oni mi będą ludem, a ja Bogiem będę im. Moje prawo wtedy będzie w nich zapisane w głębi ich serc. Wówczas oni mi będą ludem, a ja Bogiem będę im. Nie będzie pouczał więc żaden z nich już braci swych i nikt już mówił nie będzie nikomu, nie znasz Pana, zatem poznaj go póki jeszcze czas. Każdy z ludu mojego Wszyscy będą znali swego Boga, swego Króla I młodzi i starzy oświadcza wam to Pan, oświadcza wam to Pan Nieprawości wszystkie wybaczę im I nie będę pamiętał ich win Zatrę po nich wszelki ślad Gdyby słońce i księżyc miały zgasnąć na niebie Oświadcza dziś wam to Pan to i dzieci jak Kuba już nie będą narodem i zanikną, zanikną na wieki. Oświadcza dziś wam to Pan, tak jak niebios nie wymierzy człek i nie stąpi też do środka ziemi, bo by w ogniu strzęzł, tak i ja nie pozostawię ich. Nie odrzucę nigdy dzieci swych, za to wszystko, co uczynili mi, oświadcza wam to Pan כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחריך ימימך הם נאום אדוני נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה וחייתי להם לאלוהים נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם ומה יחיו לי לעם. Słuchajcie, ja układam te pieśni w trzech językach, tak mi Bóg Bóg dał mi te języki, polski, francuski, także na tyle, że mogę w nich pisać faktycznie w obu. No i hebrajski tekst biblijny, który czasami troszkę, troszkę układam, aranżuję, do, żeby do śpiewania mógł być czasami refren, refren żeby, żeby mógł być. Ale słuchajcie, krótkie świadectwo na, ten, na temat właśnie tej pieśni Berit Hadasza, Nowe Przymierze. Byłem w Izraelu ro, w zeszłym roku, w sierpniu i po raz pierwszy właściwie e, śpiewałem tak w różnych miejscach, e, tak na próbę, nie będąc jeszcze pewnym tych swoich hebrajskich pieśni. Y, zacząłem to śpiewać i byliśmy w takiej kwaterze przez Airbnb znalezionej. Gospodyni Jehudit miała, miała na imię. To była Niemka, która nawróciła się na judaizm y, wiele lat temu dla męża Izraelczyka, który potem zresztą ją zostawił z trójką dzieci. Ona dalej mieszka w tej bardzo ortodoksyjnej, ultraortodoksyjnej osadzie Mitzpe Jericho, niedaleka, niedaleka Jericha. Ja zobaczyłem u niej pianino, weszliśmy, ja miałem gitarę i Powiedziałem, Jehudit, to ja ci coś zagram, miałem takie właśnie y, rzeczy, które układam po hebrajsku, troszkę się zdziwiła, bo już wiedziała, że nie jesteśmy, że nie jestem Żydem, tylko chrześcijańskim przyjacielem Izraela, tak jak moja, moja żona. I zaśpiewałem ją, y, jej właśnie tę pieśń i tak słuchała i potem była okazja do długiej rozmowy. Słuchajcie, powiedziała, ale jak to z tym Jezusem jest? Czy wy naprawdę uważacie, że, że, on, jest, że on jest y, równy, równy Bogu? Jak można w to uwierzyć? Nasi rabini przecież nigdy w to nie uwierzą. Ja powiedziałem jej wtedy, słuchaj, to nie jest tak. Y, dobre, jeżeli, jeżeli faktycznie dobrze znasz myśl rabiniczną, to, to, to zobaczysz, że Boży Mesjasz jest, koncept, koncepcja Bożego Mesjasza się broni znakomicie y, w, judaizmie. Kwestia, czy uwierzymy, że, że to, że Joszua jest właśnie tym Mesjaszem. I potem zauważyliśmy, że Ania, moja żona, zauważyła, że ktoś już jej dał jakiś czas temu, jakiś czas wcześniej, Berit Hadasza, Nowy Testament po hebrajsku, także wiecie. Ja wierzę, że, że, że, pan, że to, nie było, to nie był przypadek i że mm, Pan miał w, w, w tym swój sens. W 2020 roku, jeżeli Pan pozwoli, chciałbym odbyć podróż do Izraela, taką właśnie jak tutaj trochę. E, także mam nadzieję, że, to, że, że, że to się, że się, się uda. Proszę Was o modlitwę o to bo naprawdę za każdym razem jak to śpiewałem, to, to czułem, że, że jakieś efekty, czułem, że, że, coś, że, coś, że coś tam się, coś tam wychodzi z tego. Pieśń Zachariasza, e, pieśń Zachariasza jest z Ewangelii E, Łukasza, to jest e, pierwszy rozdział 68 do 85 wersetu i zapewne pamiętacie jak to było z Zachariaszem, jak to miał dyżur w świątyni, jak to składał ofiary za naród i tam panio, anioł Pana mu się, mu, mu się objawił, objawił mu, że narodzi się Jan, Jan Chrzciciel. No i Zachariasz, biedak, no nie, jak to nam pewnie się czasami zdarza, niby wierzymy, ale coś takiego, no to przecież chyba niemożliwe. No ale to było możliwe. No i Pan się troszkę na, nie, troszkę na niego się rozgniewał i e, Zachariasz stracił mowę, ale tylko na jakiś czas. Potem rozwiązanie nastąpiło. Jego żona Eliszeba wiekowa była, dlatego nie chciał wierzyć, bo jego żona była już, już, wiekowa bardzo. I urodziła syna. Jak się syn urodził, to nagle język mu się rozwiązał i zaczął chwalić Pana taką pieśnią, pieśń Zachariasza. ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר פקד את עמו ופדות שלח לו ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר פקד את עמו ופדות שלח לו והצמיע לנו קרן ישוע בבית דוד עבדו ישוע Dzięki Ci, Panie, któryś strzeg Izraela i zadbał o swej chwały lud, odkupienie Tyś zesłał mu. Dzięki Ci, Panie, któryś strzeg Izraela i zadbał o swej chwały lud, odkupienie Tyś zesłał mu. Tyś sprawił, że dziś Dawidowy Syn Zbawicielem jest wszystkich nas. Tyś sprawił, że dziś Dawidowy Syn Zbawicielem jest wszystkich nas. Święci prorocy zwiastowali ten dzień, odkąd sięga pamięcią żydowski lud. O nim czytamy w naszych księgach. Święci prorocy zwiastowali ten dzień, odkąd sięga pamięcią żydowski lud. O nim czytamy w naszych księgach. On przyszedł po to, by dać ocalenie od nienawistnych sił. On przyszedł po to, by dać ocalenie od nienawistnych sił. לעשות חסד עם אבותינו ולזכור לעולם בריתו ולזכור לעולם בריתו לעשות חסד עם אבותינו ולזכור לעולם בריתו ולזכור לעולם בריתו אשר נשבע לאברהם אבינו אשר נשבע לאברהם אבינו Bóg nie zapomniał odwiecznego przymierza, obietnicy, którą ojcom dał. Oni są w nas dziś błogosławieni. Bóg nie zapomniał odwiecznego przymierza, obietnicy, którą ojcom dał. Oni są w nas dziś błogosławieni. Dostąpił łaski nasz ojciec Abraham, jej owocujrzymy dziś. Dostąpił łaski nasz ojciec Abraham, jej owocujrzymy dziś. On nas uwolnił dziś od nieprzyjaciół, byśmy mogli wiernie służyć Mu i z radością i bez trwogi. On nas uwolnił dziś od nieprzyjaciół, byśmy mogli wiernie służyć Mu i z radością i bez trwogi. A żebyśmy stali się święci jak On, sprawiedliwi do końca dni. A żebyśmy stali się święci jak On, sprawiedliwi do końca dni ażebyśmy stali się święci jak On, sprawiedliwi do końca swych dni, ażebyśmy byli sprawiedliwi aż po wieczne dni. Psalm drugi, słuchajcie, w, tym bardziej po wprowadzeniu Krzysia, rzeczywiście myślę, że psalm drugi będzie tu dobry, dlatego że wiecie, jak czytam psalm drugi dzisiaj, to nie mogę się zupełnie bezstronnie, mam nadzieję, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ten psalm jakby się realizował na naszych oczach. Myślę o Bliskim Wschodzie. Wszyscy wielcy tego świata jakby się uwzięli na jeden naród, a przecież jest dużo innych narodów, pomijając aspekt biblijny. Jest tyle innych narodów, do, do których można by się o coś przyczepić, prawda? Także jest to rzeczywiście niezrozumiałe. Dlaczego wszystko na ten Izrael? Co on tak, czy faktycznie on jest taki, jest to duchowa walka, po prostu jest duchowa walka i ja osobiście w psalmie drugim coś takiego odnajduję. Ale psalm drugi daje, daje też, jest też, zawiera też wołanie o upamiętanie dla wielkich tego świata, dla tych goim, czyli dla narodów, dla, nie, dla niewierzących, też Bogoim, słowo Goim oznacza też pogan, ludzi po prostu niewierzących w Boga Izraela. I jest to wołanie o upamiętanie, jest nadzieja na, na zbawienie, na to, że oni będą, że każdy z tych, z tych niewiernych, i to, to też Krzyście o to, o to chyba modliłeś się Arabów, właśnie o Żydów, Arabów, o tych wszystkich, którzy, yy, którzy są w ciemnościach po prostu, w, jakimś, w jakichś systemach ciemności. Dla każdy, każdy z tych ludzi, wiesz, naprawdę naszym obowiązkiem jest, jest e, jest kochać nie tylko Żydów, ale także Arabów oczywiście. I, i Bóg, e, nawiasem już nie będę rozwijał tego tematu, ale wśród e, muzułmanów we Francji, zwłaszcza wśród kobiet, jest ruch od pewnego czasu przychodzenia do kościołów ewangelikalnych. One dają świadectwo, te kobiety, że one znajdują wyzwolenie w tym, ale mężczyźni muzułmanie też. Bo pamiętajcie, że we Francji mamy, nie wiem, 10% muzułmanów, także wiecie. Psalm drugi. Tyle narodów burzy się, spójrz ile ludów zbuntowanych, władcy tej ziemi sprzymierzeni, tłumy niewiernych nadbiegają obalić władzę najwyższego. Wszyscy chcą Słowa wrogami są Bożego, nie będą żyć w okowach Jego praw. A Stwórca z nich śmieje się z narodów, gdy patrzy z nieba Już niedługo sądu przyjdzie dzień Będą drżały narody przed Panem Z mocy Bożej nastanie Wasz Król Na Syjonie świętości mej górze Bo tak postanowił Wasz Pan Powiedział mi Tyś synem mym, zrodzonym dzisiaj z Bożej woli mej poprosisz mnie, a ja ci cały mój świat dam we władanie i będziesz już na zawsze królem ziemi tej. Amar Elai Beniata Anichayo Mielit Ticha She'al Mimei Nivetena גויים נחלתך ואחוזתך אפסי הארץ. Boży Syn trzyma w ręku miecz, padają jak figurki z gliny. Upamiętajcie się, władcy ziemi, czoła uchylcie, wielcy świata, pokłon oddajcie, Stwórcy swemu drżyjcie dziś. Przyjdźcie z radością do stóp Jego Syna uczcijcie, byście mogli żyć. Bo Stwórca wasz śmieje się, drwi z narodu, gdy patrzy z nieba. Już niedługo sądu przyjdzie cień, będą drżały narody przed Panem z mocy Bożej nastanie wasz król na Syjonie świętości mej górze, bo tak postanowił wasz Pan, powiedział mi, tyś synem mym, zrodzonym dzisiaj z Bożej woli mej. Poprosisz mnie, a ja ci cały mój świat dam we władanie i będziesz już na zawsze królem ziemi tej. mon Dieu me dit, tu es mon fils. C'est aujourd'hui que l'Éternel t'a engendré, oui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, et tu seras le roi de toute l'humanité. à ta. ani chayom yelit ticha שעל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי הארץ. Słuchajcie, zaśpie- zaśpiewam wam e, E, pieśń, której jeszcze nie śpiewałem publicznie, jest to dosyć nowa pieśń. Ułożyłem ją na podstawie e, listu do Hebrajczyków. To jest związanka, nie będę podawał wszystkich odnośników. Jak, następnym razem, jak sobie będziecie przeczytać na, no, czytać na nowo list do Hebrajczyków, to możecie od, odnaleźć. Tutaj na pewno znajdziecie te wszystkie myśli, które starałem się jakoś e, zrobić taką małą syntezę. Nie całego przesłania, ale e, taką całość z myślą właśnie też o E, z myślą o, jakby to powiedzieć właśnie, bo to jest, ten list do hebrajczyków jest oczywiście do, do żydowskich wierzących, do, do Izraelitów, w, którzy, którzy uwierzyli w Mesjasza w, pierwszej, w pierwszym e, w pierwszym rzędzie, ale myślę, że jak, jak zresztą każde słowo jest to dla nas wszystkich. Jesteśmy zresztą wszczepieni w Izrael. Na pewno Krzyś wam to tłumaczył niejednokrotnie, bo Krzyś jest specjalistą przecież od, od spraw żydowskich u was. Także myślę, że znajdziemy. Jest to, to takie słowo chyba może być dla nas. Tutaj Krzyś też y, mówił, zdaje się o tym, że, że różne osoby wam mówicie, że żeby y, prosi, modliły się, żeby Kościół się obudził, że apel o przebudzenie Kościoła jest to zawsze dobre, dobre wołanie. Także, także taki syn, to jest e, Haben Elohim, czyli Syn Boży. Bóg naszych ojców już tak wiele razy do ludu swojego przemawiał. Mówił na różne sposoby, przez wysłanników, przez proroków swych. On w naszych czasach, w tych dniach ostatnich jeszcze nam poselstwo śle przez syna swojego pierworodnego, który wszystko trzymał z ojca rąk. On był z nim na początku, gdy niebo i ziemię stwarzał Bóg. On był z nim na początku, gdy świat cały stwarzał Bóg. On wypowiedział te słowa do syna, a nie do żadnego z aniołów. Tyś jest mój synu ukochany, syn dziś zrodzony z Bożej woli mej. Ja będę mu ojcem, on moim synem pierworodnym będzie dziś. A w dniu, w którym On się narodził na ziemi, gdy przyszedł w ubóstwie na ten świat, Bóg rozkazał aniołom wszystkim, pokon oddajcie Jemu dziś. Bóg rozkazał aniołom wszystkim, pokon oddajcie Mu dziś. Duch Jego zawarł tak ważne przesłanie w wersetach ksiąg naszych świętych. Jeśli słyszycie mój głos, nie zamykajcie dzisiaj swoich serc, jak w dniu wielkiej próby na pustyni, gdyście zbuntowali się. Gdy wasi ojcowie mnie zirytowali, gdy cierpliwości mej nadszedł kres i błądzili przez lat czterdzieści, niewiarą tak rozgniewali mnie. I błądzili przez lat czterdzieści, bo tak rozgniewali mnie. Jeśli aniołów poselstwo znalazło w historii dziś potwierdzenie, a każda z win naszych ojców koniec żałosny nieuchronnie ma. Nie ostaniemy się, gdy zniweczymy dla nas samych Boży plan. I zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które sam Boży Mesjasz oznajmił nam, a Jego słowa wnet potwierdził naocznych świadków cały tłum. a Jego słowa wnet potwierdził naocznych świadków tłum. האלוהים אשר דיבר מקדם פעמים רבות ובדרכים רבות אל חוות ביד כנביאים דיבר אלינו באחרית קיימים כאלה בידך בן אשר שם ליורש כל ובידו גם עשה שמיים וארץ ובידו גם עשה שמיים וארץ Śpiewam wam coś, co rzecz może was zadziwić, bo nawet o, o Balaamie, o Bileamie było, było tu wspo wspomniane. Faktycznie wiadomo, że, Bila, że Bileam e, nie, nie wsławił się zbytnio, ale ja zapamiętałem jedną rzecz z, z, pozytywną z życia Bileama jednak. Jak Bileam zaśpiewał pieśń, natchniony niewątpliwie przez Ducha Bożego i pod do Pana zaśpiewał piękną pieśń o Izraelu. Pięknie wyglądają te siedziby Izraela. Zostało to zresztą przejęte przez liturgię szabatową u Żydów. I napisałem, dlaczego napisałem, napisałem tę pieśń? Dlatego, że napisałem zresztą też inną na podstawie Księgi Rodzaju 12 o błogosławieństwie dla, dla Abrahama. Ale jeszcze przy Abrahamie można by się zastanawiać, no tak, Abrahama tak, Abrahamowi kto, kto, może to chodzi o to, że kto błogosławi na przykład Panu Jezusowi, to niech będzie błogosławiony, a kto Jego przeklina, niech będzie przeklęty, albo może to chodzi o, o chrześcijan, o wierzących, Nowego Przymierza. Otóż e, zaskakująca sprawa, ale e, w Księdze Liczb, w 24 rozdziale, w tym, w tym pierwszym fragmencie, e, jest błogosławieństwo dla Jakuba, dla, Jakub, dla Izraela zwanego Jakubem, prawda? Czyli myślę, że jest, to, jest coś dla nas, możemy coś z tego wynieść faktycznie, że szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy nie zapominają w modlitwach o, Izraelowi, o Izraelu i błogosławią Izraelowi. Proroctwo Bileama. נאום בלעם נבהורו נאום חגבר שתום חיין נאום שומע אמריהם אשר מחזה שדי יחזל נופל וגלו עיניים מה טובו עליך יעקב מברכך ברוך ועוררך ארור מברכך ברוך ועוררך ארור Słowo prorocze Wileama, syna Beora, który przejrzał dzięki Panu, wsłuchał się też w jego głos i który wizję ma dziś jego planu który upadł na ziemię i zrozumiał, jak piękne w oczach Bożych Twe namioty są, Jakubie. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Pięknie wyglądają siedziby Izraela, jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które Pan im zasadził. Jak cedry nad wodami, tak pięknie wyglądają Twe namioty, Jakubie Izraelu. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. wiadra Jakuba przepełniony spójrz wodą Promieniuje jego posiew jak szeroko Jego król już Agaga zwyciężył Bądź wywyższony dziś Boże Królestwo Pan wyprowadził z Egiptu swój naród Jakże piękne Twe namioty są Jakubie Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi I marnie skinie Twój wróg Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi I marnie skinie Twój wróg Pan wyprowadził z Egiptu swój naród, on dla niego mieczem jest ogniowym. Uderza nim we wrogów swych, z impetem kości gruchocze nieprawym. Strzałami przeszywa, przykucno jak lew, usiadł jak lwica, któż z nich mu podoła? Szczęśliwi ci, którzy wam błogosławią, przeklęci, którzy was dziś przeklinają. Tym, którzy wam błogosławią, tym błogosławi nasz Pan. Lecz biada tym, którzy was przeklinają, tym, którzy wam błogosławią, tym błogosławi nasz Pan. Lecz biada tym, którzy was przeklinają. Także ta pieśń będzie przestrogą dla wszelkiej maści antysemitów. Hahawa, czyli prawdziwa miłość. To jest synteza pierwsze, pierwszego listu do Koryntian, znaczy 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian o miłości. I wiecie, słuchajcie, to jest fragment często, ten, zwłaszcza niecały, ale początek jest często cytowany na, na ślubach, prawda? I oczywiście to jest bardzo dobra do tego okazja. Ale słuchajcie, ta prawdziwa miłość, agape, to ona wymaga pomocy ducha, prawda? Tak naprawdę. Tak naprawdę i w praktyce, w rodzinie, w zborze, bo słuchajcie, wybaczanie, jak ktoś nas zranił, czy to w małżeństwie, czy to w zborze, naprawdę. To jest teoretycznie łatwe, no ale doświadczenia wskazują na to, że wcale nie jest takie łatwe. Dlatego módlmy się, żeby Bóg, Duch, Bo, Duch Boży nas zmieniał. Jezus powiedział, że, że jeżeli będziemy siebie miłować tak, jak On nas umiłował, nie tylko miłować, bo to, to nie było nic nowego, wiecie, to to, to przykazanie nie było nowe, ale tak jak ja was umiłowałem, to było nowe. I dlatego po tym świat pozna, że my jesteśmy Jego uczniami. Potem świat pozna i nawet e, tutaj powiedziałbym też o miłości dla nieprzyjaciół, prawda? Też, to jest też ogromne wyzwanie. Ale Już Dawid w Starym Przymierzu, już Dawida było na to stać, był człowiekiem Bożym i Saul, Saul, Szawła oszczędził Saula, prawda? Krótko mówiąc, Taka miłość nie jest miłością, która jest w naszej naturze. I dlatego potrzebujemy do tego Ducha Bożego. Mógłbym języków darem olśnić wszystkich was, a puste serce mieć. Co róż to czynić, jakieś wiary cud, lecz puste serce mieć. Niezłomnym być, odważnie pójść na stos, a puste serce mieć. Daremny wtedy mój cały trud. Piękne kazania mógłbym prawić wam co dnia, a puste serce mieć. Największym być prorokiem czasów tych, lecz puste serce mieć. Fortunę całą swą na biednych dać, a puste serce mieć. Daremny wtedy mój cały trud. Prawdziwa miłość nie zna myśli złej Zazdrości nie zna i obłudy nie ma w niej Nigdy umyślnie cię nie zrani Nie będzie miała ciebie za nic Wszystko wybaczy i znów uwierzy Bo jej nadzieja jest bez granic Nigdy umyślnie cię nie zrani Nie będzie miała ciebie za nic Wszystko wybaczy, bo jej nadzieja jest bez granic Miłość nie gaśnie nigdy i na wieki trwa, proroctwom przyjdzie kres. Ucichnie wnet języków dar, wiedza przeminie kiedyś też. Dziś prawdę widzę tak jak poprzez mgłę, lecz wkrótce przyjdzie dzień, gdy w niebie powiem już teraz wiem. Prawdziwa miłość dobro w sobie ma. Nie szuka swego, nie pamięta nigdy zła. Nigdy się dumą nie unosi, ani jej nie brak cierpliwości. Wszystko wybaczy, wszystko znosi i nie chce wracać do przeszłości. Nigdy się dumą nie unosi, ani jej nie brak cierpliwości. Wszystko wybaczy, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi. L'amour le vrai ne cherche pas son intérêt. L'amour le vrai ne blesse pas pour offenser. L'amour le vrai n'est pas vexé, il en oublie même sa fierté, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. L'amour le vrai ne rabaisse pas, il ne se souvient plus du mal, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Przypomniałem sobie, że czasami powinienem jakiś refren po francusku zaśpiewać, więc stąd ten akcent francuski. I słuchajcie, teraz, teraz już, już, już zmierzamy do, do końca. Jeszcze przedtem taka pieśń, która, do której przywiązuje dużą wagę, to jest e, dlatego, że to jest po hebrajsku i znaczy, bo to jest Ewangelii Mateusza, jest to jak, jak, jak Jeszua, Jezus, mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy znużeni i strudzeni, ja wam dam odpoczynek. I naprawdę ważne jest dla mnie śpiewanie tego po hebrajsku i naprawdę marzę o chwili, kiedy będę mógł to zaśpiewać Izraelczykom tam Jeżeli masz wszystkiego dość. בואו אלייך המרים, בואו אלייך המוסים, בואו אלייך המרים, בואו אלייך המוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. בואו אלייך המרים, كخوالكم أتقولي وولايك موسم كخوالكم أتقولي فريم دو بميني بميني كي أنا فاني بون مخرو وحتي مسو مرقوع لنف شاطكم كي أنا فاني بون مخرو وحتي مسو مرقوع لنف Jeżeli masz wszystkiego dość i wielki ciężar dźwigasz sam, zaufaj mi i ze mną chodź, a ja ci odpoczynek dam. Do mnie przyjdźcie wszyscy znużeni, wszyscy strudzeni. Jeżeli iść już nie masz sił, na siebie jarzmo moje weź, zaufaj mi i do mnie przyjdź, na siebie jarzmo moje weź. Serce otwórz, bym cię nauczał, bym cię nauczał Bom ja dobry jest dla pokornych serc Wasze dusze znam, pokrzepienie im dam Bom ja dobry jest dla pokornych serc Wasze dusze znam i pokrzepienie dam Jeżeli iść już nie masz sił, na siebie jarzmo moje weź, zaufaj mi i do mnie przyjdź, na siebie jarzmo moje weź. Czy wy wiecie jak lekko jest z takim jarzmem iść? I czy wiecie jak słodko jest z moim jarzmem iść? Jeżeli masz wszystkiego dość, i wielki ciężar dźwigasz sam. Zaufaj mi i ze mną chodź, a ja ci odpoczynek dam. Bo miad dobry jest dla pokornych serc, wasze dusze znam, pokrzepienie im dam. Bo miad dobry jest dla pokornych serc, wasze dusze znam i pokrzepienie dam. Jeżeli iść już nie masz sił na siebie jarzmo, moje weź Zaufaj mi i do mnie przyjdź I do mnie przyjdź Na siebie jarzmo To słodkie weź No No Czyli Teraz będzie właściwie już ostatnia, bo, prze, ostatnia, bo przedostatnia, bo ostatnia, ostatnią będzie błogosławieństwo Aaronowe, które wam za, zaśpiewam e, na sam koniec. A teraz fragment, to jest też z Nowego Przymierza, to jest 12 rozdział listu do Rzymian, początek pierwszy i drugi werset. Jest to krótkie, więc zaśpiewam to po hebrajsku i, i po polsku. Śpiewanie tego po hebrajsku ma szczególne znaczenie, bo muzykę, muzykę zrobiłem do niego trochę żydowską i to, i to zrobiłem to w sposób zamierzony, bo jest to przecież ta książka Berit Hadasza, Nowe Przymierze, to przede wszystkim książka dla Żydów. ובכן אחי בגלל רחמי, בגלל רחמי אלוהים, אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קורבן חי הקדוש ורצוי לאלוהים לאלוהים כך תעבדו עבודה שבלב שבלב כך תעבדו עבודה שבלב שבלב שבלב, שבלב. ואל תדמו לעולם זה, כי אם השתנו על ידי התחדשות חדת. כדי שתבינו מהו לאום אלוהים, מהו כתוב וכרצוי וכמושלם בעיניו, מהו כתוב וכרצוי וכמושלם בעיניו. מהו כטוב וכרצוי וכמושלם בעיניו מהו כטוב וכרצוי וכמושלם בעיניו Zaklinam was, moi bracia, dziś w imię łaski Stwórcy i Pana, byście Jemu tylko służyli, Jemu oddali duszę i ciała, bo nie ma milszej Bogu ofiary, jak święte życie tylko dla Niego, lepszej nie mógłbym rady Wam dać. Tak przecież uczy żyć Boże Słowo, świętym narodem masz być. Pan od wieków mówił Izraelowi, że świętym narodem ma być. Nie pozwólcie więc, by bezbożny świat swoich reguł i zasad nauczał was. Rozumujcie już po nowemu. Abyście wiedzieli, czego oczekuje od was On. Niech każdy wasz gest, każdy wasz dzień do doskonałości prowadzi was. Niech każdy wasz gest każdy wasz dzień będzie tak, jak Stwórca by chciał. Niech każdy wasz gest, każdy wasz dzień do doskonałości prowadzi was. Niech każdy wasz gest, każdy wasz dzień będzie tak, jak Stwórca by chciał. Małcha to וחרצוי וחמושלם בעיניו מauchaton וחרצוי וחמושלם בעיניו No i na sam koniec obiecane błogosławieństwo Aaronowe. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך, ויחונקה, ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. Niech Cię strzeże nasz Pan i niech Ci błogosławi. Niechaj spojrzy na Ciebie okiem On łaskawym, niech Ci sprzyja i od złego zbawi. Niech Bóg Izraela przychylny Ci będzie i pokój On niech sercu Twemu da. Niech Bóg Izraela przychylny Ci będzie i pokój sercu Twemu da. Niech Bóg Izraela przychylny Ci będzie i pokój sercu Twemu da. Jewarechecha Adonajwe Ishmerecha Jaer Adonaj Panna welecha Wichuneka Wichuneka, Isa Adonai Pana Verecha, Veja Semrecha Shalom. Isa Adonai Pana Verecha, Veja Semrecha Shalom. Isa Adonai Pana Verecha, Veja Semrecha Shalom.